predicación del Evangelio o limpiar los baños de la iglesia? Hola a todos, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca, el fundador del Ministerio Apostólico Profético Luce de las Naciones, Luz para las Naciones, un ministerio que desde más de 20 años trabaja en Italia, España y Sudamérica para que cada creyente pueda entrar en sus ministerios y desarrollar de forma buena los dones del Espíritu Santo y entrar en el destino profético que Dios tiene planeado para él. Entonces, predicar el Evangelio o limpiar los baños de la iglesia. Bien, muchas iglesias te dicen que tú para servir tienes que limpiar los baños de la iglesia, porque eso es algo de humilde y eso es, si tú quieres servir, de allí se va a empezar. Pero vamos a la palabra de Dios. ¿A qué nos envió Jesús? Jesús nos envió a predicar la palabra de Dios a los que se están muriendo, a los que no conocen el Evangelio, a orar por los enfermos, sanar los enfermos, resucitar los muertos y sacar demonios. A eso se tiene que dedicar los hijos de Dios. Entonces, tenemos que limpiar el templo, pero el templo diferente. Estamos limpiando el templo equivocado. Estamos trabajando para limpiar un, templo que eh, no es el templo de Dios, porque el templo de Dios son las personas. Entonces para esto tenemos que trabajar. Todos pueden limpiar eh, el templo. La iglesia puede llamar personas que hacen esto de trabajo. Se puede hacer de muchas formas. Pero no es esto lo que Dios nos envió a hacer. Dios nos envió a limpiar templo del Espíritu, a limpiar personas, a predicar la palabra de Dios para que ellos se puedan eh, pentir de sus pecados y recibir, recibir sanidad, recibir perdón, recibir salvación. A esto tenemos que dedicarnos. Para esto nos envió Jesús. Tú nunca vas a leer en la Biblia. Bueno, vayan por todo el mundo a limpiar eh, los baños o a hacer arreglos en las iglesias. Esto es equivocado y nos está dando un enfoque por el servicio más en las cosas materiales. Cuando el enfoque, según la palabra de Dios, donde hay la urgencia, es para el alma, para las personas que se están muriendo, para la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces quiero que tú puedas compartir este vídeo con cuanta más personas conoces y que me puede escribir aquí abajo en los comentarios cuál es tu idea. Si de verdad es así, que uno tiene que servir empezando en la humildad, limpiando los baños de la iglesia, eh, arreglando el bombillo que se, se, se, destruyó, el ladrillo que falta, o de verdad la iglesia tendría que dedicarse a algo más espirituales, como la predicación de la palabra de Dios, orar y sanar a los enfermos y sacar demonios para que el reino de Dios se pueda extender en cada lugar de este mundo. Hágame saber cuál es tu comentario y no olvidarte de condividir esto en tu muro y en tus grupos, Facebook y donde pueda llegar este mensaje. Adiós, muchísimas bendiciones.